Bonjour et bienvenue au Collège André de Limoges. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter le Centre de documentation et d'information. Vous allez voir, c'est un espace incontournable pour nos études. Ici, les élèves peuvent trouver les nouveautés littéraires, le plus souvent sélectionnées par le club des petits bouquineurs. Le CDI offre la possibilité aux élèves de s'installer pour faire des recherches dans toutes les ressources disponibles. Pour se détendre, un espace confortable et calme incite à la lecture. Le kiosque Unicep permet à chacun de se projeter dans sa vie future en s'informant sur son orientation. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de venir dans notre centre de documentation et d'information. Pour suivre toute l'actualité du CDI, vous pouvez consulter le site internet du Collège André Mauroy de Limoges. A bientôt